Яке сьогодні число? А коли був останній аналітичний ролик? Ну. Так. Треба переглянути календар своїх невідкладних закинутих справ. Ага, зроби хайповий актуальний ролик про якийсь свіжий тайтл. Постскриптом. сходив в душ. Ну, ні. Душ поки почекає. I'ma blow up Отже, всім здрасті, паркан покрасті. Ахаха, яка смішна шутка. З вами на зв'язку Анімач, і сьогодні у нас на огляді по справжньому бажане аніме для багатьох людей. Аніме про героя, який в смутні часи спустився в найтемніші куточки Всесвіту аби повністю знищити прислужників зла з чужого світу. Його чиста лють і мовчазна постать сповнює душі противників невимовним, первісним жахом. Його рухи точні, удари важкі, а нерви міцні, як сталь. Зустрічайте! Аніме адаптація Дум від Нетфліксу. Сверчки? <clears throat> Ну, по-перше, не дай блять Боже. А по-друге, де в дідька сценарій до Goblin Slayer? А, знайшов. Goblin Slayer це аніме про героя, який в смутні часи спустився в найтемніші куточки Всесвіту, аби повністю знищити прислужну. Так, б***, Кеня, ти мені що копію підсунув? А, буде більше плагіату. Володар перснів. Навіть ельфи лучники будуть. А, ясно. А, ну і ще вони спіздили дембаси. Why are we still here? Just to suffer every night feel my leg. Так, звісно, як і будь-які фентезі слеш MMORPG аніме, тут ніби під копірку злизані і гільдії, і магія, і різні класи героїв, і самі герої різних національностей, видів і все це вкупі змішано хвацьким мангакою, який примовляв щодо того всього, ух бля, аж розкадроки від стін відвалюються. Тим не менше. Нікуди ми від цього не дінемося ні зараз, ні в майбутньому. Благо прикладів успішного і прибуткового паризитування на цьому вистачає. Та все ж, даний тайтл мені сподобався, принаймні на даний момент. Головним чином на це вплинув сам убивця гоблінів. Його спутниця Саппорт, нецікавий і плоский персонаж, не в плані грудей збочинці, з надто вираженою гуманістичною позицією до зелених і це дратує. Особливо, коли ти бачиш, як гобліни не мають ані краплі співчуття, ні до кого. Що буде далі? Побачимо. Ельфійка гіперактивна, горда і набридлива, хоча її знається на своїй справі добре. І якщо саму зв'язку гном ельф запозичили у володаря біжутерії, то благо характер більш-менш оригінальний. Про гнома і дракона сказати мало що поки можу, вони дуже то сильно і виділялися поки що. Ну, а щодо самого вбивці, то, <laughs> як я вже казав, він двигун цього аніме, точніше його харизма. Взагалі якась дивна ситуація виходить. Я ні разу за 4 серії ще не бачив обличчя Слеєра, почув від нього лише з десяток фраз. Майже нульова передісторія, але саме це і доставляє. Цей персонаж без зайвих розмазувань соплів по обличчю бере і їбачить. Не скиглить, не плаче на кожному кроці, просто бере і виконує свою роботу. Я просто вже надивився на школярів або їм подібних, яких пельки не затикаються від пафосних і пустих промов. Тому спостерігати за таким персонажем особисто мені приємніше. Що ж, це було коротеньке рев'ю на Ongoing Goblin Slayer, так сказати, перше враження, яким я з вами поділився. З вами був Анімач, добра вам! 縛り付ける重たい定めの石にまるで押しつぶされて